あらどうなるどうなるでしょうか wow. Will Smith just smacked the shit out of him. ウィル・スミスにやられました G.I. ジェンのジョークだったんです I'm going to, okay? So I can go. Okay. That was it. Greatest night in the history of television. テレビ史上最高の場面でしょう So we are here to uh, give a documentary out, to give an Oscar.